सर्विस स्टॉप कापोड़ा अरे हमरा कुंडा Oke, sembura dan net. Side balik jadi ସାଇଡ୍ ମିଳିଛି ସିଦ୍ରିକା Oke, ingat ini, Jay. Ingat nih. ସିଦ୍ରିକା ପଏଣ୍ଟ ଦଶ Anak pernah Servirá. Cardoso. Sandrina Cardoso. Campo Corinho. Side મળી જાય છે કામપોડાકો આવો એક પોઈન્ટ પોઈન્ટ એકવીસ સિંદરેગામ દોસા पुनर्वार पॉइंट मिल जाएगी कामपड़ा पॉइंट बाईस सिंधरी का दोस्त पाँच मिल जाइए अच्छी कहाँ पड़ साइड सर्विस फ्रॉम कापड़ा कापड़ा कहाँ पड़ा बाईस अब तो साइड मिल जाएगा इसे सिंदरी का सिंदरी का पार्टी कर पॉइंट सिंदरी का बारह খেলবার সময় ছ মিনিট অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছি আরেক পয়েন্ট পয়েন্ট তেরো তহসিল রেখা सुंदर प्रयास कि विफल हो जाद्वर कंपड़ को सैड मिल